ile ndio inauaga sababu ile ele anajua kumia ile ndio inauaga tunaweza kutopelea kwa hapa na kumwa haina Thank you. Mbazina lungula zaisha sana wewe. wote kutawala basi. Tuachie kupakia, tuiachie Mungu basi.